Mambo vipi? Mimi naitwa Keti, tuko maeneo ya Kawe Da Service Park. Hapa leo kuna uh, thamani, tambue thamani na kuna wajasiriamali hapa wana ndoto kubwa kweli kweli, na tuko na moja kati ya mjasiriamali ambaye tunataka kupiga naye story. Atatuambia pia anaitwa nani, na tutapiga naye story nyingi sana. Mambo poa? Mzima mzima, sijui wewe? Niko poa. Tunakufahamu vipi sasa kwa majina? Okay, naitwa Albertina Mela, ni mjasiriamali wa nguo za wadada. Ya, kama mnavyoona hapa nimeleta bidhaa zangu leo ambazo ni nadili na makoti ya official, unaweza ukavaa kanisani, kwenye mitoko mbalimbali mbali. Yes. So hivyo <laughs> Sawa, kwa nini umechagua kufanya biashara hii tu ya makoti au kuna kingine ambacho unafanya kiko hapa? Mimi sijaona bado au sijajua kwamba ni cha kwake. Uh -uh. Kwa, nilianzia hii kwa sababu ya fursa ambayo niliona uh, ah, eneo ambalo unafanyia kazi, ukiachana na kabla sijameja Uh, specifically kwenye biashara nilikuwa nafanya kazi kwao, niliona kuna changamoto kubwa pale ofisini ya watu ku unajua watu kwenda kwenye mtumbani sio nini kutafuta nguo yes kwa nikawa naenda Kariakoo nachukua mzigo naleta, ukileta watu wanaona umewaletea karibu, hey, eh, na mimi nataka tena na mimi na mimi kasema he kumbe biashara hii kwao ya nikaamua ni, ni, ni focus kwenye hayo makoti kwa sababu ya availability ya wateja, lakini huko siku za mbeleni nitaendelea kwenye vitu vingine okay. Magazini, ma, uh, blouse na vitu vingine yeah. Nzuri. Wakati unaanza hii biashara, labda kuna wakati ulikuwa unaona kuna watu labda ulikuwa unaleta makoti ya saizi moja mm. au ulikuwa unachanganya au ilikuwaje? Okay. Uh, nilikuwa naleta kutokana na mzigo ambavyo unavyotoka, kwa sababu unachukua kwa balo. Yes, unazaminisha balo like uki, maana balo nayo na shida zake. Ukinunua balo <laughs> unajua changamoto. Mara ya kwanza unanunua balo zima, unakuja unakuta zinatoka nguo nzuri chache na huku umelipia hela nyingi, kwa unakuta unapata hasara natakiwa mzigo urudi upate na faida, sio irudi tu peke yake. So nikaona solution ni kuwa unazaminisha. Kwenye kuzaminisha balo haulinunui balo lote, bali una zaminisha kwamba kwa unatoa kiasi kikubwa unachukua mzigo mkubwa na ule ambao utatoka mzuri, yaani nguo zote ambazo nzuri zitatoka kwenye hilo balo husika ndo unazichukua wewe. So nikaanza kufanya hiyo. Uh, changamoto ilikuwa napata nyingi zinakuwa zinatoka za za wembamba. Mm-hmm. Yes. <laughs> Eh. <laughs> nyingi za Emvambo. Kwa hiyo ukiwapelekea wateja wako, ah, unampendelea huyu, akimwona ukapendeza, umenua wapi? Nimenua kwa Tina. Ah, wewe unatu unatufanyia una hivi sisi wanene, si nini? Kwa hiyo sasa hivi I'm trying to balance, na ukienda kutafuta huko kwenye mabalo, naambia kwamba nahitaji balo la watu wanene pia, kwa sababu wateja wengi pia ni wako ni wanene na changamoto, unajua wanene kwenye viatu, kwenye nguo, mtihani. Kwa hiyo najitahidi ni wote ni wa, niweze kukizi haja zao kwa kitu ambacho wanapenda. Okay. Sawa, em, tu, tufahamishe kwa mtu ambaye afahamu kuhusiana na hii uh, project ambayo mnaifanya ili afahamu mnafanya nini. Okay, hii project ina lengo kubwa la kusaidia wagonjwa wa sickle cell. So, unajua kwenye jamii zetu hizi kuna baadhi ya magonjwa especially hizi ambazo haziambukizwi, watu hayaongelewi kivile, na hata watu ambao wana uhitaji wa kupata labda matibabu unakuta hawana hawana watu ambao wanawazungumzia na kuweza kupata hayo matibabu, kama wametengwa. Yes, wametengwa, yani ni kitu kama kipo, lakini kipo, siko seli ipo na watu wapo, tunaishi nao huku majumbani. Yeah. So lengo ni ku raise fund kwa ajili ya wale ambao wanahitaji, maana unakuta wan, wanakaukiwa damu kwao mara kwa mara, inatakiwa waongezewe damu na kuna supplements ambazo wanabidi watumie, aina za vyakula vya kuongeza damu. Kwa unakuta wengine wanatokea kwenye familia ambazo ni ngumu kukizi hayo mahitaji. Kwa tunajitahidi tuweze kuwafikia kwa ku kwa ku raise fund kama hivi. Kwa kuna hapa kuna baadhi ya nguo ambazo uh, ha, ni kwa ajili ya specifically kwa ajili ya hiyo project. Kwa hiyo tunakuwa tunakusanya tunakusanya kwa marafiki, jamaa, ndugu kwa muda kidogo Yes, sio kwa unamwambia mtu kwamba kama kuna nguo ambayo huivai, sio kwamba huipendi, lakini iwe katika hali nzuri. Yes, kwa hiyo tunakusanya tunakusanya, mwisho wa siku tukipata mzigo mkubwa kama huu, ndo tunaandaa hivi kwa lengo la kuziuza na tuweze kupata chochote kitu ambacho kitaenda kwenye hao ambao wanauhitaji. Sawa, natamani kujua mnawafikiaje watu ambao wanaweza wakawapatia zile ambazo hawazitumii. Kwa mfano, labda kuna mtu ana nguo ambazo hazitumii, zipo tu ndani, kutupa hawezi, kumpa ndugu, inategemea na ndugu zenyewe walioko karibu ni watu wa namna gani. Umeona sasa mnawafikiaje hawa watu pengine anazo anashindwa pa kupeleka, mnawafikiaje? Okay, kwa sasa tuna tunatumia zaidi magrupu ya WhatsApp kwa yale, ukiposti status tunatengeneza posters. Mimi pia mtaniunga huko. <laughs> Sawa, asante. So tuna tunatumia hivyo, tunatengeneza posters, tuna share, tunaambia share na, na rafiki rafiki amtumie rafiki. Kwa kupitia kwa njia hiyo unakuta mnapigiwa simu, eh, mimi niko sehemu fulani, mnawafuata, wengine wanawaletea ofisini, so hivyo kwa ni it's more of sharing. Okay, sawa. Tuambie umejifunza nini sasa tangu uanze kuzunguka maeneo na tumaini pia utakuwa umezunguka maeneo mbalimbali inapokuwa inaandaliwa project kama hizi. Yeah. Ume, umejifunza nini kwa mtu ambaye naye pia anatamani kujumuika nanyi aone basi anaweza akaanzia wapi na inampendeza kwa kiasi gani? Okay, hivi eh, vya kujifunza ni vingi. Ukiachana tu na kuuza, yani okay, ku, mara unaweza kuwa unauzia nyumbani au kwa watu wale wale ambao umewazoea kazini, lakini kutoka hivi kuja kujumuika na watu, unakutana na watu wapya ambao unakuta mwingine anakupa chimbo zingine za sehemu za kuchukulia biashara, yes connection. Yani kuna vingi unajifunza, anaweza kwambia mimi nilianza kama hivi wewe, lakini sasa hivi mtaji wangu umekuwa, natumia hivi na hivi na hivi, au kuna biashara hii nyingine ni nzuri, unaweza uka ukajiongeza kwenye hii. Kwa hiyo sio kuuza peke yake. Okay, unaweza ukatoka hapa umeuza nguo tano, lakini maarifa ambayo umeyapata na watu ambao ya umekutana nao watu wapya, huwezi jua kesho na kesho kutwa watakupeleka wapi. Ah, hivyo watu wa, watoke ukiona fursa kama hizi, hata kama unalipia meza tunalipia, lakini ni haiwezi kulingana na thamani ya kitu ambacho utakipata kwa kufika hapa. Sawa. Mwisho kabisa, mtuambie kwa mtu ambaye anatamani kupata bidhaa yako, anakupataje? Aidha kwenye mitandao au mahali ambapo unafanyia hii biashara? Oh, okay, ukiachana okay, na hivi physical, mimi napatikana Kinondoni, nipo Kinondoni juni lakini pia kwa online napatikana, biashara yangu inaitwa 24K underscore official TZ. Kwa nini umeita hivyo akaunti yako? 24K ni okay, ni thamani ya gold, yani kitu kama ina, inaashiria quality, maana gold zina, zina grade so ile grade 1 kabisa ya gold inaitwa 24K, so inaashiria kwa mtu ambaye anafahamu ana, inaashiria ubora kama unavyoziona nguo zangu, quality ni ile yenyewe. Papa zangu ameniambia ataninunulia, ngoja tuone mpaka kufikia mwisho itakuwaje. Ah, kubwa <laughs> Basi sawa, mimi naitwa Keti, hii ni Stein TV. Tuendelea kutembelea uh, wajasiriamali ambao wako hapa, wako wengi kweli kweli, tunataka kupiga nao story nyingi, tujue nini ambacho wanakifanya.